كله كله عندي الا مصطفى طايل طايل طيب مصطفى اه دور عليه جيب رادب وجيبه والله هو ابن احسن رادب كمان كلنا مش هذا كلنا الاسعاف لما نشوا جابوا ضرب الاسعاف كمان طولوا لما نشوا طولوا من كتر الاوقات اللي عليهم طولوا لما نشوا طولوا طولوا يا اخي لما نشوا طولوا احنا صامدين في ارضنا وقاعدين وفضولنا كمان يعني احنا لا ضربنا صواريخ ولا عملنا احنا فضولنا امنين قاعدين يخبطونا فضولنا احنا فضولنا الدور روح شوف المشجر اللي صارت الدور وقعت علينا خبطوا الدار اول صاروخ خبطوها صاروخ تحذيري طلعنا عرفنا انه ناويين يضربوا الدار اتصل على اخويا ما ردش عليهم ما ردش عليهم لما اتصل اتصل رقم غريب برضه ما ردش عليه ضربوا صاروخ تحذيري في بيتي ومن اخويا تحت كمان واخويا اللي تحت ثلاث طوابق اربع طوابق الدار فخلاص آه، عرفنا انه ناويين نضرب الدار فطلعنا مسافة ما طلعنا يعني لسه مسافة ما طلعنا كانوا يعني ظالمين البر نازلين البر حاصفين البر وزي ما انت شايف على القصف ضغط وهذا جار وزاز وجبنا صغار انتوا كم واحد في البيت؟ حوالي 15 16 نفر لا العدوان هذا آه، بلش تقريبا من خمس ايام بالاول كان يومين انه قصف عالي زي اللي بصير دائما بس آه، انه اقوى شوي بعد هيك صار التصعيد يوم ما اختاروا احمد الجعبري وهو قائد كتائب القسام وبدا التصعيد من يومها ما يقاطع الكهرب يلا خليها تطلع عاد بتيجي عاد بتيجي ثواني آه هيو معي هيو معي أطفال أطفال قبل قليل حدث انفجار جانب مستشفى الشفاء وتم أضرار موجودة قد رأيتموها في مستشفى الشفاء نتيجة القصف الصهيوني الغاشم. على الشك حطوا مين على الشك شباب سكروا لي هالباب اطفال هو هيك هو اولاد اولاد صوروا الاولاد صار تفضل ده الطفل عز الدين البرقاوي إيه، ذنبه انه طفل غير اطفال العالم ذنبه انه بيلعب في حضن امه صار القصف إلا طار من حضن أمه للسقف ضرب في السطح جاته شظية نزل عايم في دمه غايب عن الوعي آه، جراي انتشرته فيش حتى اسعاف اللي اقدر على طول انه ياخذه صرت اجري في مسافه والطيران والوضع صعب لكن الحمد لله استدركنا الامر واجا امبلانس وجابوه على العنايه والحمد لله وقاموا بالواجب. آه، معظم الحالات التي يتم انتشالها من اماكن القصف آه، هي حالات آه، في الغالب تكون اشلاء وفي الغالب تكون لاطفال ونساء والدليل ما شاهدتموه اليوم في في قصف منزل عائلة الدلو ومعظم الشهداء كان من الأطفال والنساء وقبل لحظات فقط قمنا بإحضار آه، حالة وهي عبارة عن أشياء عن أشلاء وهي الآن دخلت إلى قسم آه، العناية المركزة في مستشفى الشيخ. إن شاء الله طيب. شايفين العالم شايفين هات كفن هات كفن هات كفن هات كفن لا اله شايفين الله لا اله الا الله يا عم الاستعاره ايوه اعطيني كفن اعطيني كفن قلت لك من مكتب الاداري انا ما شفتش بعرفش احنا من كتر اللي هو غبره غبره بنشوفش شيء ما عرفناش يعني احنا ساعه الصاروخ اللي اجانا يمكن اكتر من صاروخ ساعه الصاروخ احنا اللي اجانا ما عرفناش من كتر شردت عند جيران وسمعت اصوات طلعونا هم الجيران ما كناش احنا شهداء واحنا بسنا بنطلع شافونا بصفونا ضربوا علينا الضرب بيت عمي الطيارة ساكن جنب الدار عمي أنا أصبت شظير في راسي أنا أطفال عند الدار علي صار أطفال عند الدار للقسم أربعة أطفال ثلاث أطفال ماشي ماشي ماشي شباب تحت الأنفاق شباب تحت الرادن تحت الأنفاق بسرعة بس بس بس بس إصابات في الراس، إصابات في الجست، إصابات في البطن، إصابات في الأطراف السفلية كلها طبعا إصابات شديدة جدا تم يعني استنفاذ هذا الرصيد من المستهلكات والأدوات الجراحية وكانت العمليات من قبل تعاني من الحصار الشديد من قبل العدو الصهيوني وكان يعني عندنا already موجود اللي هو نقص حاد في المستلزمات الطبيه وطبعا فتره الحرب دي يعني هي اللي كانت كملت يعني النقص والشورتج اللي هو كان معادل زي 40 50 صنف الان ما يعادل 120 صنف في قسم العمليات هذه الاستوك تبعها zero يعني يعني احنا اجانا عيله كامله اربع اطراف آه، اربع اطفال آه، تحت سن الست سنين مش طبيعي نوع المتفجرات اللي بتستخدم آه، ارتجاجيه تمام اثنين تتفجر على مراحل اول ما تصيب الارض تتفجر بتفتح الارض بتهز الارض نفسها وبعدين بصير الانفجار الكبير يعني محرمه دوليا 100% آه، محمود أسامة آه، غني لعب تحت برا ما شفنا إلا دم مساعد الولد جابونا ليال ولاد ما بنرفع وعي إلا الدم شظية هم في صفحته اجوا يجروا فيهم على المستشفى وهي ايش نساوي امر الله في الحرب اللي فاتت اخوه استشهد وهي من الحرب هذا هو والحمد لله من الله يا معنا. هو عنده كم سنه؟ آه ست سنين صف اول اليوم اجانا عشر شهداء من عيله واحده كانوا مستشهدين الله يعين مياتهم يعني العيلة اللي اجت هاي فيها ثلاث بنات تقريبا خوات غير اخوة اثنين صغار سنة ونص ثلاث سنين الله يعين المياتهم كيف يعني يتقبلوا الوضع الله يصبرهم انا اولادي بسيبهم عند امي وضع علينا كلياتنا ماشي ماشي انا عندي اولادي وبخاف عليهم ونفسي اكون معهم بس كمان هنا الناس محتاجاني والله يعين الكل كل واحد على اللي عنده يعني هنا رسالتين أنا بقدمهم اللي هي رسالة للوطن العربي غير الوجوه الطيبة العرب جرب اللي مش زي أمثالكم والرسالة الثانية لإسرائيل أنه إن شاء الله رب العالمين هيكون وعد الله على والله هيصدق وعده على إيدينا هيكون خلاصهم على إيدينا بإذن الله تعالى